<laughs> ya küserim vallahi küserim. İki buçuk milyonu. <laughs> ya bana ver ya. Ben bir tane ısırdım sadece ondan. Ay, onun renkleri de var. Çekmeyi unutmuşum. Apo. Merhaba arkadaşlar, Frekans'a hoş geldiniz. Yanımda Seda var. Merhaba. Seda, geçenlerde çocukları mutlu etmenin yollarını arıyorduk beraber. Ee, çoğu aile... Eve dönerken eli boş dönüyor. <laughs> evet. Vakti zamanında babam da bayağı boş dönerdi ama bazı zamanlar ufak tefek hediyelerle gelirler. Mesela önceden bir troll oyuncak vardı. Ee, Direkt dileyebildiğin renkli bir saça sahip bir troll oyuncağı vardı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Anımsar gibiyim. Anımsar gibisin. Her neyse farklı farklı oyuncak yumurtalarını aldık. Aynı zamanda da A101'e gittik. Cosby Box diye bir şey var. 1,5 TL'ye 2 paket sürpriz oyuncak barındıran bir kutu alıyorsunuz. Aynen. İçinde sakızı da var. İçinde sakızı da var. Hem fiyatlarını karşılaştıralım dedik hem de e, bu üç farklı markaya sahip çocukları mutlu edebilecek e, yiyeceği, oyuncağı karşılaştıralım dedik. Kinder sürpriz yumurta aldık bir bakkaldan. Fiyatı ne kadardı Seda? 2,5. Fiyatı 2,5 TL. E, Toto vardı, Toto yumurta. O da 1,5 TL. O da 1,5 TL. Cozy Box ise A101'de satın aldığımızda 1,5 TL'ydi ama 2 paket vardı. Yani e, aynı anda iki çocuğunuzu da mutlu edebilirsiniz 1,5 TL'ye. Evet. Gayet Tek uygun. farkı sakız var içinde. Tek farkı sakız var içinde. Hem aslına bakarsan çikolata yiyip dişlerinde çürütmüyorlar bu şekilde. Ama sakız da şekerli. <laughs> sakız da şekerli. <laughs> ama sakızları çok güzel. Sakızları çok Tavsiye güzel. Tavsiye ederim. Sakızı yutma ihtimali de var ama küçük çocukların. Bunu da hesaba katmak lazım. Aklıma şey geldi. Vakti zamanında seninle e, şeye gitmiştik bakkala gidip leblebi tozu, leblebi <laughs> tozu almıştık. Leblebi tozu da biliyorsunuz ucuz baya Evet. Şekerli bir şey. Sen yerken onu hatta böyle diye içine çekerken falan. Alttan vurmuştum. <laughs> alttan vurmuştum. Boğazına takılmıştı. Senin nefes alamıyordun tamam, hatırla. Tamam işte ben yerken sen de vurmuştun. Hepsi kaçmıştı abi. Hepsi ağzına gezine kaç, nefes kaçmıştı. Nefes alamadım ölüyordum. <laughs> Öl bayılıyordum. Yağmur kaç kez yaptın ama. Yağmur suyu içirmiştim ama sana iyileş diye. Aa, çok sağ ol. <laughs> Her neyse konumuza dönelim. Ee, Toto, Kinder Sürpriz ve Cosby Box'ı karşılaştıracağız. İçinden çıkan oyuncaklara bakacağız. Yani uygun fiyatlı en iyi oyuncağı ya da nasıl diyeyim çocuğunuzu en iyi şekilde nasıl mutlu edebilirsiniz? Onun yöntemini de bir şekilde bulmuş olacaksınız. 1,5 TL'ye ben şahsen e, Cosby Box'la çocukları mutlu etmeyi yeğlerim. Hatta bir gün 10-15 paket alıp dışarıya çıkıp çocuklara dağıtalım. Bakalım etkileri, tepkileri nasıl olacak, ne kadar mutlu olacaklar görürüz. Şimdi sen teker teker Kinder sürprizle Toto'yu açtın. Evet, Çikolataların tadına baktın. <laughs> Hepsini sen açtın. Kurulumunu da yaptın. Şimdi şöyle söyleyeyim, karşılaştırmak gerekirse. Bana göre e, Toto'dan başlayayım. Toto'nun oyuncağı güzel, yani fena değil. <laughs> Fena değil. fena değil ama e, şunu söyleyeyim. Tamam fiyatı uygun ama çikolatası. yani Çikolatasını ben de beğenmedim. beğenmedim. Yani Hatta- tat yok Çikolatada tat yok. Hatta kavga edebileceğimiz kadar kuvvetli bir Aynen. tada sahip değildi. Hani Kinder, Yani Kinder için çikolatasını biraz daha geliştirse çok süper olabilir. Oyuncakları çünkü güzel. Kinder için birbirimizi yiyebiliriz ama hani Toto Toto'nun çikolatası o kadar da kaliteli bir çikolata değil. <laughs> Ya küserim vallahi küserim. İki buçuk milyon oldu. <laughs> ya bana mı ver ya? Ben bir tane ısırdım sadece ondan. Şurası niye? Ay aşk olsun ya. <laughs> Tüm sakızlar benim. İçinden çıkan oyuncak birazcık senin diğerlerinin nazaran daha fazla zorladı. Bir de e, şu Evet zordu. <laughs> plastik parçası kesici gibi biraz. Birazcık beni korkuttu. Bir de oyuncaklarda şöyle bir şey var. Ufak parçalı oyuncaklarda çocukların yutma ihtimali var. Bunu da hesaba katmanız lazım. Kutuların üzerinde hani kaç yaşındaki çocuklara verebilirsiniz o da yazıyor. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Ben vakti zamanında Legolardan Legoların bir tanesinin parçası kırılmıştı. Kulağıma sokmuşum nasıl sokmuşsam hastaneye kaldırmışlardı beni. Ben de boncuk yutmuştum. Boncuk yutmuştum. Ben de boncuk tabancasıyla seni vurmuştum. Onu hep yapıyordum. Onu hep yapıyordum doğru. Birazcık... Fişek yapıp ucunu iğne bağlıyordum. Ya o kadar derine inme. <laughs> <laughs> Onları anlatmıyordum. ya. <laughs> ee, kısacası Toto'nun çikolatasını hiç mi hiç beğenmedim. Çikolata tuttum ürünler sürprizin çok çikolatasını zaten hepimiz biliyoruz. Ama fiyat bakımından 2,5 TL olması birazcık da maliyetli. Abartı bir fiyat. Evet birazcık abartı bir fiyat. Kinder sürprizin içinden çıkan oyuncak şu yeşil oyuncağımız. Genelde hep aynı tür oyuncak çıkıyor. Kinder sürprizin içinden çıkan oyuncak aslında bakarsanız 2,5 TL'lik fiyata nazaran ya eskiden daha iyi oyuncaklar çıkıyordu. Şimdi birazcık da Şimdi hep aynı oyuncaklar çıkıyor. Farklı renkleri. Daha farklı şeyler çıkardı eskiden yani. Ağır, özel oyuncaklar falan çıkardı. Daha heyecanlı şey. Cosby Box'a geçtiğimizde onun içinden çıkan oyuncakların yani e, Kinder sürprizin içinden çıkan oyuncaklardan aşağı kalır olmadığını görüyoruz. Hatta farklı. daha çok hoşuma gitti. Farklı farklı, farklı seçenekler var. Aynı zamanda kutuların üstünde İngilizce kelimeler var. İşte Lion King demiş, şu demiş, bu demiş. Aynı zamanda çocuklar İngilizce de öğrenebilir. Evet, Hayvanların isimlerini. Sayılar da var Yani demem o ki Cosby Box hem bilgilendirici hem de daha fazla çocuğu mutlu edebilmeniz için uygun fiyatla tutulmuş. Sakızları gerçekten başarılı. Benim çok hoşuma gitti. Evet, kavunlusu. Kavunlusu özellikle. Kinder sürpriz ise hepimizin bildiği gibi tekrar yineliyorum ama eskisi kadar çok böyle insanın içini hoplatacak kıvamda oyuncaklar çıkmıyor. Oyuncak. Ya, oyuncağı bile daha dikkat çekici duruyor açıkçası. Bence Bir buçuk liralık totunun oyuncağı. Yani işin nihayetinde değerlendirmeyi size bırakıyoruz. Ama benim tavsiyem Cosby Box alıp A101'den içinden iki paket çıkıyor bir buçuk TL. Çocukları daha fazla mutlu etmeniz yönünde olacaktır. Sen ne demek istiyorsun? Sen ne demek istiyorsun? Sen ne diyorsun? Eğer videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Elimizden geldiğince çocukları mutlu edebilmek adına bir şeyler katmak istedik. Aynı zamanda düşük bütçeli e, iyi bir çözüm ile çocukları sevindirmenizi istedik. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi paylaşmayı unutmayın diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.